Hej på er, hoppas att allting är strålande med er. Jag har saknat så att stå framför kameran och baka och dela med mig av recept och massa tips och tricks och sådär. Så att nu är det äntligen dags för en vanlig bakvideo igen. Jag har ju haft väldigt mycket att göra senaste tiden så att jag har inte hunnit med att göra några videos. Men nu är jag på gång igen och idag ska vi göra inget mindre än kladdkakscookies. Alltså små kakor som smakar precis som kladdkaka om inte ännu bättre. Det här är faktiskt mina favoritkladdkakscookies och jag hoppas att ni kommer gilla dem också. Det är få ingredienser som krävs och det tar inte lång tid och de blir så goda. Och idag tänkte jag så att vi gör dem lite större än vad jag brukar för att det skadar ju aldrig att en kaka är lite för stor. <laughs> Så att vi sätter igång på en gång och bakar. Och det vi börjar med då är att knäcka tre ägg i en bunke fast vi ska bara ha äggvitan så att vi får separera gulorna från vitan. Nu blandar vi i florsocker. Äggvita och florsocker vispar vi upp till ett fast marängfluff. Och det gör vi med en elvisp. Och innan jag kör med elvisp, när jag har typ florsocker eller mjöl i, så brukar jag röra om så här så att det blandas. För att då förhindrar vi från att få ett stort moln av florsocker i köket. Bara blanda om sådär tills allting blandas någorlunda. Sådär, och nu kör vi mervispen. nu har det här blivit ett fluff och vi ska tillsätta de torra ingredienserna och hasselnötskrämen. Men vi börjar med kakao. Salt. Alltid en nypa salt när ni bakar. Det förhöjer smaker och det blir supergott. Vaniljsocker. pott. Inte med någon visp för att då säckar smeten ihop och det blir ingen fluffig och härlig smet. Och kakorna kommer heller inte att bli så där fluffiga och härliga då. Och så tillsätter vi hasselnötskrämen. Och den ska vara rumstempererad. Annars blir det väldigt svårt att få in den i smeten. Så nu är det bara att röra ihop det här. Rör om ordentligt men försiktigt. Alla ingredienser ska blandas väl, men luften får inte gå ur smeten. Sådär, nu är smeten färdig och vi ska skopa upp den på en plåt. När jag skopar upp smeten så använder jag en glasskopa. Det ger jämna och fina kakor. Och så bara sådär. Sådär, nu ska kakorna in i ugnen på 175 grader i cirka 8-10 minuter. Nu när kakorna är i ugnen så då brukar jag alltid liksom städa och plocka undan lite. Men nu mina vänner blev det lite smet kvar i bunken så... Mm. Det är så gott med chokladsmet. ibland godare än själva bakverket faktiskt. Mm. Mm. Det är väl för härligt att baka ändå. Nu är mina kladdkakscookies färdiga. Och de blev lite plattare än vad de brukar bli faktiskt. Men jag tror att jag rörde om i smeten alldeles för länge. Men jag kan garantera om att de är lika goda ändå. Ska vi se, de har inte riktigt svalnat än. Men jag provsmakar ändå. Jag tycker om när de är lite varma. Och inuti så här är de alldeles kladdiga och utanpå är de lite krispiga sådär. Mm. Mm. kladdkaka och kaka i ett. Mm. Det här, mina vänner, är någonting som ni verkligen måste prova. Det är så gott alltså. Det är lite så här, lite som en seg maräng i konsistensen eh, med det här på, på ytan, krispiga. Och sen blir de som en kladdig och lite seg kladdkaka i mitten och kanterna är alldeles sega. Supergott! Nu hoppas jag att ni också blev lite sugna på att baka kladdkakskokis. För att som ni såg så går det ju jättefort. Det är bara några ingredienser som krävs. En, två, tre, fyra, fem, sex, sju ingredienser är det som krävs. Om jag har räknat rätt. Eh, och det går fort och de blir så goda. Du får typ såhär maräng, kladdkaka, cookie och krispigt och kladdigt och segt och allt i samma kaka. Vad mer kan man begära? Tänker jag på. Eh, och om ni vill så kan ni även servera de här med en klick vispgrädde eller vaniljglass medan de fortfarande är lite varma och så en massa färska bär på. Så har ni typ en bakelse också. Så att det går att variera i det oändliga eller äta bara som de är för att de är ljuvliga. Och om ni blir sugna på att baka de här själva så finns receptet i länken som jag länkar i beskrivningen under filmen. Och glöm inte att prenumerera på kanalen, det kan ni göra i det hörnet det kommer upp en liten grej här nu som ni kan klicka på. Eh, och eh, ha det så jätte, jättefint tills vi ses i nästa video helt enkelt. Och om ni har några önskemål på vad jag ska baka i nästa video så skriv det här under filmen. Ha det så bra! Hejdå!